mak, Well, gitu ya. Bukan pen ngapang. Ngapang mau Pati titik ya merah. Uti oh, bolang. Gampang. Merah Pak Nyanyi. Pak Nyanyi Yowes Dan tati kenangan Yowes Apa sih Kak? Dia kenal apa Hahaha. Đây vô kìa, vô kìa Cái này Cái này Yahweh pentatikan Yahweh mong đang ngang ngang tresno sing kadang memandek ning tengah dalan aku kowe wis ora sejalan ya we pendati cerita ya we mengsak kedai Kene. Yo wes. Yo wes. Pentati cerita. Yo wes. Bangsa kedek motor. cari tulus jebul mau ngapo sako aku nangis rawes wes telas kepes nganti kalis Nangis merga janji musim lame Apa meneh sing bakal saku kabeh wis tatu